Ola. Continuamos coa xornada e a continuación imos abordar o Poder Executivo eh, dende o punto de vista municipal. Eh, considero que esta mesa é moi interesante porque a política local se cadra, se se caracteriza por algo e por esa proximidade co, coas veciñas e, e cos veciños, de maneira que se converte no primeiro chanzo que ten a sociedade para eh, ter ese contacto coas administracións. Eh, bueno, para abordar esta temática contamos eh, na nosa mesa con tres convidadas eh, cunha trayectoria bastante interesante. Temos por unha banda a Rosa Gómez Limia, ela é licenciada en xornalismo, é presidenta da Asociación Teense pola Igualdade. En 1979, eh, nun goberno en coalición co Partido Comunista, pasou a ser a primeira tenente de alcalde en Mugardos e en 1988 converteuse na primeira muller de esquerdas con escano no Parlamento de Galicia. Por outra banda, contamos con Encarna Otero, licenciada en Historia, feminista, e política que dende o ano 1970 milita eh, no nacionalismo. En 1982, recén creado o Bloque Nacionalista Galego, formou parte do Consello Nacional e, dende 1991, é concelleira do BNG e voceira da Corporación Municipal de Santiago de Compostela. No 99 chegou a ser tenenta de alcalde e cabe destacar que entre o 71 e o 76, na súa etapa en Toulouse, participou no movimento antifranquista e coñeceu directamente aquela realidade no exilio. E a miña esquerda, e por último, temos a Marta Lois, eh, licenciada en Filosofía e doutora en Ciencia Política pola Universidade de Santiago de Compostela, es concelleira de Igualdade e Promoción Económica no Concello de Santiago, Unha administración na que entre o 2015 e 2019 asumiu a Concellería de Igualdade. Entre algunhas das súas accións máis destacadas atopamos a campaña Compostela en Negro contra as violencias, que acadou gran éxito converténdose en todo un referente a nivel autonómico, posto que un centenar de concellos sumáronse a esa iniciativa. E eh, para comezar, eh, gustaríame eh, bueno, facer a reflexión de que as mulleres seguimos conquistando terreo, seguimos gañando terreo, en todos os eidos, pero aínda queda moito por facer e agora de abordar eh, a representación feminina nos gobernos locais, o que atopamos é que os datos máis recentes da ONU recollen que, so, eh, analizando 136 países, as mulleres constituen case 3 millóns, é dicir, un 34% de representantes nos gobernos locais. En España están no 38%, e só, tan só en dous países as mulleres representan o 50% neses gobernos locais. Polo tanto, gustaríame comezar esta mesa de debate preguntándolle ás nosas convidadas cales considerades que son as trabas que obstaculizan a participación das mulleres na política local, tendo en conta estes datos. Empieza a ti. por, orden de, de A mí me parece que después de tantos años en la militancia socialista y feminista, me parece que una traba muy grande que encontramos las mujeres es la falta de autoestima. Tenemos, al final, siempre tenemos eso, bueno, ¿y qué dirán? Y a lo mejor no lo hago bien, y, esto a lo mejor lo hace un fulanito mejor. Esa autoestima que hay que trabajar, porque yo me senté con 55 años en la Facultad de Periodismo al lado de las chicas de 20 y de los chicos de 20 y no encontré diferencia alguna nada más que esa de decir, jolines, soy la mayor aquí, qué pinto aquí, qué soy aquí, porque hay que superar esa falta de autoestima, eso de yo no lo voy a poder hacer, eso y ellos la tienen adquirida porque se la ha dado el patriarcado desde que nacieron. El niño que machito eres, la niña que linda eres, mira, tú vas a crecer y vas a ser un soldado, la niña vas a crecer y vas a tener muchos niños y a lo mejor eres peluquera y a lo mejor... La forma de educarnos nos han educado en la falta de autoestima. Por lo tanto, yo sobre todo que soy una persona que creo mucho en el asociacionismo, creo que hay que trabajar mucho ese campo, en el campo de las asociaciones, hacer mucha, mucho hincapié, eh, quitarse de encima ese mantra que llevamos desde niñas de que no valemos, sí que valemos, porque lo hemos demostrado, porque muchas de las que estáis aquí y las que están sentadas a mi mesa lo han demostrado en la acción. Yo he sido activista, yo no soy una persona de eh, oratoria, mm, digamos, feminista, sino que soy una activista. Yo todo, todo lo que he hecho en mi vida ha sido a través de mi idea feminista, porque me he intentado sacar de encima el mantra de la, yo no valgo, sí que valgo. Bueno, bos días, moitas gracias por permitirme estar aquí. Eu que xa agora estou en outras fases da miña vida e traballo noutras cousas, sempre con e por e para as mulleres, eso sempre. O de feminismo se nace e se morre. Eu tuve a imensa sorte de descubrilo no ano 1972 en Franza e son daquelas que tuven a sorte de que no 72 no MELAC empezamos unha batalla inmensa polo dereito ao aborto e no ano 74 se conquistou defendido por unha muller en principio conservadora, pero resistente e feminista como era Simone Weil. ¿no? Quero dicilo aquí e logo por eso estou moi contenta de que esteñamos aquí baixo o nome de María Viñals. Me encanta, porque se algo temos que facer, e eu agora me dedico a eso, é recuperar a nosa memoria, porque non só necesitamos referentes mulleres hoxe, que as temos, senón que necesitamos saber de onde vimos, para que elas elas, as que non se poden defender xa, esteñan en primeira línea. Por tanto, que temos unha historia, un camiño e unha andadura. E María Viñals foi unha delas, unha delas. Chegou a ser correspondente da Real Academia Galega e se foi chamada a Marquesa Roxa non era por casualidade, era porque efectivamente rompeu con todos os estereotipos da súa época. E que ocorre ca política local? Bueno, pois a política local ocurren moitas cousas. Como xa se dixo aquí, eu vou a repetir, o poder é cousa deles. Nacen así, se defenden así, da igual que sea nas sesións do pleno ou das comisións que tomando unha cervexa fora. Xa teñen as redes e as cadeas moi ben montadas para que sempre elas sexen, eles sexan ese poder. En segundo lugar, a política municipal dá moitísimo traballo ten un traballo ímprobo e inmenso. Porque hai que decidir, os concellos teñen capacidade de legislar, pero tamén hai que executar. E hai que executar na vida de todos os días. Porque se algún espazo queda próximo da cidadanía é o concello. E inda que non teña competencias é igual. É igual. Ten que encargarse de ser mediador de que as competencias que non ten a través das políticas que veñen de outros instrumentos e que neste caso pois son efectivamente tal como está organizado na administración as deputacións, a Xunta de Galiza, o Estado e a Unión Europea, porque nos concellos existieron moitos fondos europeos, moitos, eh, moitos. Bueno, pois todo eso dá muitísimo traballo e facelo desde unha óptica de muller e feminista Inclusive, porque eu 12 anos que estuve no Concello de Santiago, estuve en todas as circunstancias que vos podedes imaginar. Estuve con unha maioría absoluta, estuve con unha maioría minoritaria, que facía que, efectivamente, a corporación tuvera que decidir porque senón non había maneira de que as cousas aprobaran, e unha terceira onde xa, desde o principio, unha, hubo unha situación de acordo de goberno con participación no goberno. Bueno, pois nos tres casos eu podo dicilo, eu digo aquí, me sinto orgullosa as decisións que se tomaron na Corporación de Santiago foron un 70% por unanimidade. E iso non é por casualidade. Eso é un traballo previo ímprobo nas comisións. Ímprobo nas comisións. É verdad que Santiago é un concello moi especial. Cando estuve en eu, ainda non era capital de Galiza, foi non na terceira legislatura. E tamén se aprobou por unanimidade. E por unanimidade foi o Parlamento de Galiza. Por tanto, todo este traballo implica, bueno, pois unha dedicación moi grande Se ademais ti esa portavoz, como era o meu caso, e a única muller do meu grupo, pois xa vos podedes imaginar, non? Porque como non vale mandar unha foto, si servira mandar unha foto, unha fotocopia, pero te queren ver en todos lados. A política municipal é así. Tes que estar en todos lados. E logo, Santiago ten unha representación ímproba, enorme, inmensa, protocolaria imensa, por múltiples razóns, por ser cidade universitaria, por ser cidade representativa de Galiza, por ser patrimonio da humanidade, por ser capital cultural, bueno, e non sigo porque senón xa o listado non acaba nunca. Entón, eso, se ademais tites por obxectivo, e eu neste caso digo, eu sempre o tiven, que as políticas de igualdade teñen que ser transversales, E o feminismo non é só unha etiqueta que levas colocada aquí, sino unha conexión directa cos movimentos sociales, neste caso co movimento feminista, para iso que te sirva de apoio e forza, para logo sentar as bases de que no Concello as decisións que se tomen como, con, en igualdade partan da alcaldía e, portanto, señan transversales e afecten absolutamente a todas as concellerías, independientemente das que leves ti. A min no período de goberno me tocou levar casco histórico e a política de mulleres e puxemos en marcha o Consello Municipal de Mulleres naquel momento. E, sobre todo, tendo ben claras tres cousas que xa Carmela dixo. Proxectos, orzamento e prazos, estes tres. Porque para un campo de fútbol sempre hai orzamento e prazos. Pero se tú falas de políticas de igualdade que son boas para as mulleres, por exemplo, algo tan simple, como poñer un servicio de canguros nocturnos para que as mulleres teñan tempo para facer vida, vida, o que seña, me da igual, que fagan o que queiran nunca hai nin orzamento, nin plazo. Entonces, bueno, pues tens que pelearte, claro, tens que estar en situación de pelea permanente. E isto vos digo que agota muitísimo. Agot, é agotador, é agotador. Entón, eh, eu mm, dá a impresión, e agora cando miro para xente máis nova, bueno, eu por sorte teño teño no, na miña contorna familiar algunha muller feminista que está na política municipal e entonces teño, falo moito con ela e me alimento dela, non? Me alimento dela porque unha alegría, igual cando ves alumnas feministas que fan cousas importantes, como Ana López Suevos, por exemplo, pois é unha alegría, claro, porque son as redes, son as redes. Entón, eu creo que todo isto xunto implica que neste momento no movimento feminista hai que renovar o debate sobre a cidadanía, e sobre que somos cidadanas. Eu traí aquí un pequeno libro que, bueno, claro, a, a miña formación profesional en gran parte está vinculada a Francia, que es que se titula Citua, Cite, Cidadanas armémonos e que recolle textos de Teruaña de Mericourt, de Georges Sand, que é completamente descoñecida como política porque os seus escritos se queimaron e foi unha gran política defensora dos dereitos das mulleres no ano 1848 e logo de eh, Elizabeth Gigu que foi a que defendeu a paridade que lle tocou a ela defender a paridade no momento que se aprobou en Francia no ano 1998 no na, nas Cortes, no Congreso non? entón, bueno, pois este concepto de cidadanía temos que facer que avance E é fundamental que este concepto de cidadanía na política local, dentro dos debates do movimento feminista, avance en dous campos. Hai que replantearse como se traballa na vida municipal. Non temos que ser heroínas, non temos. Outra cousa que nos obliguen, que non temos. Temos que ser persoas normais, por tanto, a vida municipal está moi masculinizada e hai que darlle unha volta. Primeira cuestión. E segunda cuestión, ten que quedar moi claro que as mulleres feministas temos que estar nas, nos sitios onde se deciden cousas, porque senón a sociedade non avanza. E non só son as mulleres as que avanzan, e tamén, cando avanzan as mulleres, avanza a sociedade no seu conxunto. E este é un discurso que hai que colocar en riba da mesa nas políticas locais. Cando algo é bo para as mulleres, é bo para a sociedade no seu conxunto. Claro, non é bo para un patriarcado marxista, Pero esa non é a sociedade que queremos, porque esta sociedade, e se dixo aquí fai un rato, produce dor, sufrimento, gasto e malgasto do diñeiro. E eso, as mulleres que sabemos moito de economía, moitísimo, temos que ser moi eficaces no que se investe. Gracias. Ben, eh, pois mo, moi bo día, eu tamén quería comezar dando as grazas a, a ben querida Rosa Cobo por o convite, por estar hoxe aquí, a Deputación de, de Pontevedra e a, e a Carmela Silva e sobre todo porque tamén foi un placer escoitala na mesa anterior e atopar, como falábamos aí un cachiño aí fora, pois un, un proceso de, de empatía colectiva feminista, de, de, de irmandade que, que eu creo que estas, estas xornadas máis alá do que aprendemos en termos de coñecemento, de intercambio de experiencias, tamén nos sintúa en esa idea interesante que saía antes, non? con independencia das filiacións políticas, podemos ser de organizacións políticas diferentes, estar implicadas en espacios feministas pois eh, multinivel, no ámbito local, no ámbito eh, autonómico, estatal ou europeo, pero ao final temos que saber recoller cales son os vimbios que nos, que nos unen. Non? Eu creo que claramente aquí xa se dixo, e, eh, eh, creo que vol volveremos a incidir, é que o que nos une é o feminismo. Non? É o movimento social eh, sen precedentes máis potente eh, dos últimos tempos e para min da historia. Non? Ás veces se fala de crise, de problemas, de confrontacións. Efectivamente, hai dificultades, hai confrontacións, hai polarizacións, pero tamén hai que botar a vista atrás só da última década, das mm, grandes mobilizacións, só dos últimos cinco anos, non? donde, e aí enlazo un pouco co, co noso rol do que son os, eh, digamos, o traballo político feminista no ido local, esta idea do, do glo local, non? Como todas as loitas feministas en espacios diferentes, locais, esa en Latinoamérica, en Europa, en Galicia, eh, teñen un elemento de equivalencia e de irmandade e de poder sair xuntas porque todas sabemos que en este momento na xenda feminista o tema dos coidados é un tema fundamental e saber que nos coidados era algo que quería engadir un pouco a reflexión interesante da mesa anterior, os coidados e as políticas dos coidados e a cadea de mulleres, non? Para que unhas podan ter máis tempo fronte a out hai outras mulleres que están coidando moitas veces dos nosos fillos ou fillas, paisenais ou persoas dependentes a, a perspectiva feminista, o movimento feminista soubo ver eso, soubo ver que temos que poñer a vida no centro, que o persoal e os cuidados son políticos e que se hai unha administración e se hai unha entidade política que está máis próxima a todas esas demandas son os concellos. Non? Como decía Encarna antes, eh, teñamos ou non teñamos competencias, que competencias propias temos poucas, que orzamentos temos moi poucos orzamentos, é a administración é o espacio de resposta política inmediato. Veuse na pandemia, vese nas grandes crisis e recesións donde hai importantes recortes os concellos, teñen que dar esa resposta. Por eso ten que haber mulleres, por eso ten que haber feministas. Respecto a mulleres e feministas, tamén antes incidiu na importancia das feministas. Na literatura politolóxica, como sabedes que combino un pouco a miña parte máis activista no eido local, agora estou na oposición, pero, pero sou un concelleira coa, coa reflexión no ámbito, digamos, da ciencia política. Unha cousa é a representación descriptiva, por xustiza de xénero, temos que estar mulleres, claro que temos que estar mulleres nas institucións Pero unha cousa é a representación descriptiva e outra é a representación sustantiva. Para que as cousas cambien e se transformen, necesitamos máis feministas, non? que teñamos unha idea transformadora que sinale cales son as grandes desigualdades de poder e que consigamos ter respostas para eso. Eh, estamos un pouco a veces como evitando casi contestar. Eu quería contestar por que Sega vendo, non dixeste, dixeches o dato de alcaldesas, pero tamén son moi poucas alcaldesas fronte a homes ao longo eh, de os 40 eh, e pico anos dende a transición eh, democrática no contexto español. Non? O sea, é un tempo suficiente para que explicase que as desigualdades de poder siguen estando aí. Pois hai obstáculos visibles e invisibles, dende o meu punto de vista. Os, eh, os invisibles eh, teñen que ver moitas veces con algo que tamén eh, se dixo aquí, e que eu creo, eu quero ser moi crítica e autocrítica, que é cos tempos da política. Dende o feminismo teríamos que ter unha maior eh, eh firmeza eh, para entender que facer política e para que as mulleres estemos en política e sigamos en política, eh, os tempos son incompatibles coa vida. Eh, son incompatibles cos coidados, son incompatibles casi coa vida persoal. E para estar aí, ao final, facemos unha carreira de obstáculos e de obstáculos para intentar, como decían en Carna, atender a interminables, compromisos interminables, proxectos, etc. Eu creo que eh, no local, pero en todos os eidos da política hai que coller e decir a política ten unha hora tamén para que isto deixe de estar aberto. A política ten que ser un espacio eh, de paixón, pero profesional, e que sexa eh, tamén eh, que, que imprima valores sociais. Se non imprime valores, e estamos dende as oito da mañán hasta as 11 da noite, como moitísimas veces está no ido local, hai unha contradición tremenda para as mulleres que fai, como des antes, que eh, rematemos esgotadas, esgotadas eh, e con, unha gran, con un gran sentimento de culpa, de non chegar ou de non estar en outros espazos que son emocionalmente importantes para nós. Non? Entón, o tempo da política eh, coa, coas gafas do feminismo hai, que, hai moitos estudos, sabedes, moitos informes dos tempos horarios eh, de cuidados, de corresponsabilidade e da política tamén. Mm? E dos debates. Mañan teño un pleno local en Carna, sabe? Esos plenos empezan ás 10 da mañá e o último rematou ás 11 da noite. Vos creedes que eso ten sentido sabendo que hai tecnoloxías como streaming, para que teñamos que estar aí todas esas horas, con mocións, proposicións, comparecencias, rogos, preguntas. Eso, eso non ten sentido e creo que é como, como, como ter o tempo detido e non ter eh, capacidade de pedir isto non pode seguir así. Entón as mulleres din, no, <laughs> necesito sair, en algún momento despois dun compromiso necesito sair dese espazo. Entón hai esas razóns, hai razóns eh, invisibles ás redes informais de poder masculino eh, non son tan invisibles, son cafeterías, son espazos despois dos, dos, dos, parla, dos das reunións dos plenos parlamentarios ou locais, a todos os niveis moitas políticas sensibles e de, de gran eh, ensundia se deciden fora, fora das institucións, os que volven a ter máis tempo porque o tempo formal e o tempo informal da política non remata cando acaba un pleno, despois pode haber eso, unha cea, unha copa, un xantar. Entón, bueno, creo que, que hai identificar que hai redes onde se deciden e non nos ven, e non nos ven, non as mulleres non nos ven en maior medida, Antes comentaba eh, lle comentáballe ás compañeiras que na elaboración das listas, para ir agora, por exemplo, á, próxima eh, convocatoria municipal, nas organizacións políticas de esquerdas, como supoño que, que acontecerá eh, en outras organizacións, hai moitísima maior dificultade para topar mulleres que queiran ir en postos de saída. Moitísima, porque hai moitísimas dudas, moitísimas dificultades de estar segura e prácticamente ningunha dúbida no caso dos homes, prácticamente. Entón, eh, as cuotas no? e a, a reforma da lei electoral introducindo os postos, no? eh, entramos de 5, axudou eh, moito como axudan tamén os estatutos internos de organizacións políticas de esquerda cando se configuran listas cremalleira. Si queremos acabar, rematar, coa infrarrepresentación das mulleres no espacio local ou no espacio autonómico, etc., temos que ter, como se dixo nas mesas e debates anteriores, leis, normas que construan estructuras e institucións que garantan a igualdade. E aínda así, Nos postos de 0,5 hai estudos, eu teño un, libro publicado hai tempo con a profesora Isabel Dí, onde eh, dimos, conquistaron as mulleres o poder político, E vemos o que se falaba antes, a gran mobilidade, entramos, saímos, e nas postos de 0,5, nos seguros, 3,2, suele haber tres homes, dúas mulleres, hacia os finais volvemos, 2-3, é dicir, que hai unha enxenería que bebe da estructura patriarcal dos intereses. E logo, eh, xa pechando, pero conectando co, con Rosa, tamén na literatura politolóxica, todo isto que ela di tan importante, non de sentirnos que, que somos eh, valiosas, que temos talento, eh, que somos activistas, hai todo un proceso tamén noso de, de, de, of, de ofertarnos para o espacio político, de, de creer que a nosa trasectoria é tan ou máis valiosa ca dos homes. E en ese traballo pois tamén se necesita eh, bueno, pois, eh, traballar entre todas esa conciencia feminista. Por lo tanto, así para esta primeira resposta creo que, que é un pouco eh, a primeira idea que se me ocurre. <clears throat> Bueno, as tres, eh, dunha forma ou doutra, podemos dicir que sodes pioneiras porque mm, rachades con eses estereotipos e sobre, to sobre todo pola trayectoria E especialmente eh, interésame visibilizar un pouco esa loita, no? de como foi o, como foron os inicios, porque no voso caso eh, chegamos mm, saindo dunha dictadura e logo no caso de Marta eh, lle coincide estar a fronte da Concellería da Igualdade cando estou pa todo no ano 2018 previamente co Mitu e con, con esa folga histórica que vivimos aquí eh, en España. Entón, gustaríame ver mm, eh, como foron eses inicios para vos e, e como foi mudando, como vedes que foi mudando a presenza da, da muller. Bueno, eu teño que decir que a miña vida está chea de casualidades, llena de casualidades. Todo o que me ocurrió sempre foi por casualidade. Resulta que a mí me venían a pedir, hacía cuatro años que muriera Franco, Y un amigo mío me vino, ¿por qué no haces una lista del PSOE? Aquí eh, no había agrupación, no había nada, yo no conocía a nadie porque era nueva en el pueblo, llevaba unos años viviendo allí. Y entonces eh, me, propusieron hacer la lista. Y yo busqué gente, yo ya estaba en el movimiento ciudadano, ya estaba en las asociaciones de padres de familia, que se llamaba padres en aquel momento, en las asociaciones vecinos, eh, estaba ya metida en el lío de la de la mm, ciudadanía en la pelea, ¿no? Entonces hicimos eh, un grupo de gente, nos reunimos en un bar porque no, había nada, no había agrupación, solamente había ideas. Ideas sí que las había, vaya si las había. Entonces nos, eh, reunimos allí en, el bar aquel toda una noche para hacer la lista, pero nadie quería ser el primero. Y nadie quería ser el primero, pero vamos a ver. No, no, porque es identificarse y es mucho identificar en el pueblo y tal. Bueno, al final, como ah, había que entregar la lista el día siguiente, dije, bueno, pues que, dijo todo el mundo que sea Rosa. Y fue Rosa, Rosa porque no había ninguno que quisiera ser el primero. Bueno, ya me veis a mí con una, que nadie me conocía en el pueblo. Podéis imaginarle que los mítines del PSOE en Mugardos era de un abarrote total, no por lo que fuera a decir, sino a ver quién está tía, que viene de fuera, se atreve a, presentarse aquí, ¿y quién es? y tal. Bueno, yo tenía 36 años, ¿eh? tenía 36 años, valía la pena verme. <laughs> Entonces, allá nos fuimos y, y resulta que, para sorpresa mía, el PSOE sacó dos concejales. El Partido Comunista, que era muy fuerte en aquel momento, tenía su agrupación en Mugardo, era muy fuerte, pero que había estado sentado conmigo todos sus componentes en la, en la mesa de la Asociación de Vecinos, el Partido Comunista sacó siete, mayoría absoluta, pero el candidato dijo, yo quiero que Rosa esté en mi equipo, porque me conocía de la Asociación de Vecinos. Dijo, venga Rosa a mi equipo, ya llevaba yo a Rosa a mi equipo. Allá vamos, ¿qué hacemos? Entramos en un ayuntamiento que todos los, todos los empleados, todos los trabajadores, eran gente del franquismo, que estaban deseando vernos fracasar, que nosotros no teníamos ni idea de lo que era una institución municipal, ni idea. Lo primero que se nos ocurrió a otro comunista y a mí, sacar el cuadro de Franco y, y colocarlo en el archivo. Ajá, los titulares de prensa al día siguiente, los comunistas y los socialistas han sacado el cuadro de Franco y lo han tirado a la basura. Era un cuadro que tenía valía, de, de Ramón Piñeiro, tenía valía, non lo habíamos tirado a la basura. E despois que hicimos? Aí había un padrón de pobres. Bueno, pues la, el idealismo era quitar el padrón de pobres, pero la ley que no se había cambiado todavía apenas, la ley de región local impedía hacer esas cosas. O sea, ya me encontré, o nos encontramos, con las trabas de la ley. La ley todavía no estaba datada a lo que nosotros queríamos hacer en aquel ayuntamiento. Pero fuimos haciendo cosas y después cambió la ley. Después dentro del partido, que también hubo una lucha, pues dentro del partido a mí también me cayó la responsabilidad en la Ejecutiva Gallega de llevar el tema mujer. También, ¿qué hacemos? Nos juntamos Matilde Fernández y otras cuanta gente. Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estrategias a seguir. Primero conseguir que en todos los ayuntamientos haya la concejalía de la mujer y segundo, conseguir que en las listas vayan obligatoriamente un 25% de mujeres. Madre mía, qué follón se armó dentro del partido y fuera del partido. Fuera del partido, porque admitís la, la autodiscriminación. dice, pero vosotros lleváis el 100% y nunca se os dijo nada. También vosotros estáis autodiscriminándonos a nosotros para engrandeceros vosotros. O sea que estábamos llenos de razones para defender aquel mínimo 25%. Fuera del partido, dentro del partido acusaciones, pero aquello fue dando resultados. Empezamos a aparecer mujeres y la gente decía, ya no es solamente que sea una mujer joven, sino es una mujer que hace, hace cosas. A mí me, me, tocó cultura y vaya si hice cosas, revolución, revolucioné el pueblo, eh, asociaciones, a las, eh, el pueblo había escuela de teatro, escuela de baile, escuela de música. todas las escuelas que se me ocurrieron las fuimos fundando allí. <laughs> es cierto, sí, sí, es verdad, estoy diciendo la verdad. ¿eh? <laughs> Bien, y eso fue lo que fuimos haciendo poco a poco dentro del partido, convencer a nuestros compañeros de nuestra valía, autollenarnos de fuerza. Decir que qué no valgo yo más que este, si este casi no sabe hablar y yo hablo estupendamente, ¿entiendes? O sea, cosas así, comparándonos ya en el, teta teta, decíamos, qué bien que estoy yo y este tío que dice aquí que todos los años me viene con que hay que hacer una piscina en el muelle de Mugardos. Yo venía de mi autoestima, había crecido mucho porque en unas jornadas de pedagogía que habíamos organizado, vino Marta Mata, que a ti te sonará, er, era la creadora de la Escuela Rosa Sensá de Barcelona, una escuela muy revolucionaria en cuanto a educación, y cuando vino a Mugardo, yo en la conversación con ella le dije, mire Marta, ¿usted qué opina? ¿Que las mujeres valemos para la política? Y me dice ella, las mujeres no valemos, somos sobradas para la política, somos buenas organizadoras, buenas administradoras, somos constantes, tenemos ideales, nos falta una cosa. Dijo, ¿qué nos falta? Nos falta hacernos respetar, nos falta hacernos respetar si hace falta petando en la mesa y haciéndonos hoy, qué caray. Eso es lo que tenéis que hacer, defenderos siempre, defender vuestras ideas. Y eso me valió yo peté muchas veces en la mesa, a veces no me dio resultado, pero a veces sí, a veces sí. Bien, y ese fue el camino que fuimos siguiendo. Y después seguimos el camino del asociacionismo, en el cual yo creo todavía hoy, porque sé que es el asociacionismo, el estar en las bases, como dijiste, es cuánto aprendemos hablando con la gente, cuánto aprendemos. Yo en el asociacionismo, que se fundó la, la Federación Galega de Mujeres Progresistas, en toda España, pero en Galicia otra vez me tocó a mí de casualidad ser la presidenta en Galicia, porque como era la organizadora, pues ah, tenía que, a ah, me tocaba siempre las presidencias, no sé cómo podía, cómo, hacía. Bueno, pues en el asociacionismo fuimos capaces de ir visitar las cárceles, conocer a las mujeres, desde mujeres progresistas, conocer a las mujeres que estaban encarceladas. Visitamos 50 prostíbulos de carretera, eso fue la experiencia más grande que tuve yo en mi vida. Yo soy abolicionista desde ese momento, porque las escuché allí, sentadas en la, cama donde ellas trabajaban, trabajan, que dicen, este es nuestro trabajo, donde ellas trabajaban de noche, allí sentadas escuchándolo. Más de una vez tuvimos que salir corriendo por la puerta de atrás, porque mientras yo hablaba con unas, una estaba vigilando si venía el proxeneta. ¡Ay, que viene el proxeneta! ¡Hala, correr! por monte arriba, lloviendo, rompiéndonos las medias. Eso fue la experiencia que tuvimos en, el, día, el día a día, en el diario. y en las cárceles iguales, que no les dejaban tener los niños con ellas, que tenían que cumplir aquella, que no podían ver a no sé quién. Conoces a la gente y sabes después, cuando llega el momento de tomar decisiones, sabes tomar decisiones justas. Como dice Carmela, hay que conocer lo que hay para tomar decisiones justas y decisiones valientes. Yo creo que muchas de las que estáis aquí ya estáis empoderadas y muchas vais a llegar a estar empoderadas, pero hay que empoderarse sin, ser fatuas. No es, no es ser, digamos, que, qué tonta es, mira cómo presume, no. Hay que presumir de lo que eres, no es presumir, hay que tener certeza de lo que eres, saber lo que eres. Yo insisto mucho en eso, sé que hay mucha gente joven aquí, yo tengo 80 años ya. Ya prácticamente quise retirarme de la política pero es un germen que llevo conmigo. Nunca me retirarán. nunca me retirarán, nunca me retirarán. Entonces, bueno, yo por no cansaros, tengo muchas más cosas que decir, pero yo creo que tengo que dejar sitio a mis compañeras. sí. Non, vou a ser, non por, por, por edad, que estou moi próxima de ti, eh? Bueno, bueno. Sí, pero bueno. Sí, eu teño unha historia diferente. É verdad que eu vivín en Francia dos 71 aos 76, era as oportunidades que nos daba Franco de viaxar, pero eu non fun exiliada, eh? O sea, eu teño que reconocelo e eu digo porque a, a, eu me exiliei por amor. Me, marxei, me marchei cun home que se tuvo que exilar. E que me permitiu isto? Porque eu digo sempre, eu son como son en gran parte por Francia. En Toulouse había 80.000 exilados no departamento do Tegagone e eu ali conocí unha realidade democrática que non sabía dela que foi a represión, a guerra, o exilio e a resistencia. A resistencia que tanto tempo tardou Franca en recoñecer, porque ali estaban gran parte dos que liberaron París e das mulleres que traballaron a resistencia, sendo correos e enlaces en todo o sur de Francia. Esa foi a miña escola de democracia, por exemplo, pois conocín a Teresa Rebula, mulleres que participaran no goberno catalán no ano 36 ou 39. Eso foi unha experiencia democrática. E efectivamente o que non o máis importante descubrín o movimento feminista. E isto para mí xa me cambiou a vida. Por iso digo que son, son o que son, a parte historiadora, por eses anos. E claro, eu viña dos movimentos, eh, eu viña de todos os movimentos cívicos. Cando volvemos no 76, eu participo no movimento mm, no movimento veciñal, me meto directamente no movimento veciñal en Santiago, que era fortísimo, era o antifranquismo, Franco estaba morto, pero o sistema seguía igual, e houbo que cambiálo, isto é moi importante decilo, no ano 77 houve que cambiar tantas cousas, eu aprobo nas oposicións no 78, vou ao Instituto de Melide, e houbo que cambiar que os nenos e nenas entraran xuntos na clase. Algo tan simple como isto eh? e que non se puxeran de pé e cousas así, porque aínda funcionaba a escola franquista pública, a pesar de ser un instituto democrático, e que as persoas que chegábamos por oposición éramos en escoller plazas primeiras porque tiñamos a nosa plaza, porque ali estaba establecido o sistema franquista de Edo, que decidiu o director do centro. Por tanto, hubo que democratizar todo. Entón, participaba xa no movimento feminista e eu quero decirlo que naquel momento aprendí moito, e o digo sempre, da coordinadora feminista no Estado, donde estaban, estaban aquelas mulleres feministas pioneiras que logo en gran parte foron apartadas no goberno de Felipe González. Estaban ali todas, eh? apartadas e excluídas polos seus maridos que buscaron outras mulleres máis novas, porque tamén hai que dicilo isto. Eh? E ali aprendín muitísimo do que significa pelear, do que significa adquirir, digamos, dereitos e mantelos e conquistalos. E, sobre todo, aprender a ter confianza en nos mesmas, porque isto costa moito. Moito, porque nos educaron para que sempre unha muller será a túa rival. E botar isto da cabeza, sabendo moi ben onde están os rivales, que están no patriarcado e no machismo. É moi, moi difícil. E logo despois, claro, como viña dos movimentos cívicos e da extrema esquerda, Tamén mentalizarme a partir do ano 82, cando nace o, bueno, cando se reorganiza o novo bloque nacionalista galego, de que o goberno é fundamental. Isto tamén foi un aprendizaxe. Porque eu viña de que eh, de que efectivamente había que romper o sistema político existente da transición e mentalizarse de que o sistema era o que había e había que traballar con el para melloralo, tamén me costou. O sea, isto é un aprendizaxe que se fai. E de todo isto, pois son o que son agora, non? Pero eu sempre digo que as mulleres feministas, como temos o aprendizaxe de saber construir consensos e redes todos os días, o facemos moi ben. Cando en Santiago poñemos en marcha a Concellaría da Muller, que foi no ano 1992, o puxemos de acordo os tres grupos políticos, porque a reunión íbamos tres mulleres tres mulleres. E o acordamos, o acordamos e logo chegamos á comisión e dixemos isto está consensuado. Se si decides que non, xa nos encargaremos de facer o público. Porque hai que saber chantaxear tamén, eh? Xa hai que saber chantaxear. Claro, non o acordamos, vos non queredes bueno, pois xa nos encargaremos. E hai que facelo, é un poder tamén que temos. Se estamos as mulleres consensuando todos os días, como non vamos chegar a sitios onde eles están e dicir isto está consensuado, punto, o tedes que admitir. E lle dedicamos o tempo que queirades, pero xa está, está feito, non? Entón, bueno, pois, aparte deste traballo no Concello, eu sempre presumo de que a miña grande época política que non se fala, foi o goberno de consenso bipartito, o mellor goberno que tuvo neste país de que, desde que temos autonomía. E o digo así, o mellor goberno, o único goberno que tuvo unha consellería de vivenda na que me tocou traballar. Nunca ningún goberno galego tuvo unha consellería de vivenda. E ali, como éramos mulleres casi todas, fixemos políticas para as mulleres. Na, le, na lei de vivenda que se aprobou por unanimidade, consensuada, mirade, cos empresarios da construción, especuladores todos, ou casi todos os que viñan ali, cos sindicatos, con todas as forzas políticas e con todo o movimento que tiña que ter que ver con esta lei, aprobada por unanimidade, a primeira que o PP derogou cando entrou no goberno. Exactamente, exactamente igual que pola aprobación no Estado do Código Técnico, naquel momento tuvemos que aprobar as normas de habitabilidade das vivendas que agora está recuperando o PP. Porque eu me acordo moi ben cando puxemos o de reciclar a auga, arquitectos, homes, que veían ali tantas mulleres, a consellera unha muller, a directora unha muller, a secretaria unha muller, se lle poñían os pelos de punta. entonces se nos ocurriu decir que había que empezar a tratar o tema do reciclado da auga, reutilización das augas grises, e un dixo, en Galiza, a auga sobra. Sabedes como decía a miña aboa? Non, non escupas pochao que te pode caer na cabeza. Mirade como a auga sobra. Agora, agora. Vedes? Entón, todo isto, e por primeira vez, e isto tamén foi un, veu a falar con nós, a os dos sindicatos e nos dixeron, mirade, a parte da reserva de casas para mulleres maltratadas, que o primeiro que teñen é que ter un espacio onde poder vivir tranquilas e en paz, A parte iso, tedes que poñer en marcha políticas que permitan que as mulleres que queren innovar no mundo rural teñan vivenda. Porque nas aldeas galegas, se non tes unha ardanza de familia, é moi difícil acceder a unha vivenda e temos un 71% de mulleres que queren innovar no rural, que nos queren alimentar de proximidade e con saúde e que non poden vivir, porque non consiguen vivenda. Todas estas cousas foron as innovacións que puxemos en marcha e que efectivamente tiñan como objetivo conseguir que as mulleres tuveran unha mellor vida. A parte de incidir na medida do posible, e nesto creamos redes co resto das consellerías, que había moitas mulleres en consellerías, educación, mar, sanidade, eh, Vivenda puxeron en marcha todo un sistema para que desde a presidencia da Xunta se puxeran en marcha políticas de igualdade transversales. E isto foi toda unha novedade, o digo aquí, e gracias por permitirme este espacio, porque se algo está esquecido é aquel goberno na memoria de Galiza, porque facíamos, tuvemos erros, pero facíamos tantas causas e boas cousas que non podían permitir que siguéramos gobernando catro anos máis despois dos catro que gobernamos. E iso quero decir aquí, o digo sempre que podo, pero quero decir aquí. Moitas grazas. Bueno, pois eu vou intentar resumir un pouquiño, pero sí tamén remitirme entón un pouco os fíos que, que dotan de sentido que este eh, nestes momentos implicada en, en política, en política local, pero realmente como a elas, en, en política e no feminismo eh, levamos implicadas muitísimo tempo, non? E, e casi todo o noso proceso de, de socialización, de, de ir medrando, foi acompañado con referentes de mulleres, de, de encontros, de militancias estudiantís, asociativas, de mulleres. Eu síntome picheleira de Santiago, pero nacín en Vigo e estudei no Instituto do Calvario. E Marilar, por exemplo, foi mestra miña, Marilar Alexandre, e xa foi unha das primeiras referentes. Estudei filosofía e, e María Xosé Agra é a miña mestra e referente do feminismo, da que me impulsou na parte, digamos, do pensamento a, a reflexionar e a telo moi presente na, na investigación e no doutoramento de ciencia política militancias estudantís, como vos decía, asociativas, <laughs> eh, AMPAs. E chegou o 2014, eu levaba tempo eh, traballando nun grupo que configuráramos unhas profesoras novas daquela que levaba por título Xénero e Política, polo tanto facíamos moitas xornadas, moitos procesos de escoita e de aprendizaxe conxunto sobre prácticas en diferentes ámbitos, pero de políticas públicas de xénero, dende sempre, é dicir, é a miña área de especialización. Chega o 2014. Eh, en Santiago eh, como sabedes, en, esa, en aquel período convulso, eh, en catro anos houbo tres alcaldes do Partido Popular, eh, unha, bueno, pois unha, unha situación moi, moi imposible non para, para a capitalidade e para unha cidade que quería que quería que se fixese política e que non houvese corrupción e que non houvese, houvese o que aconteceu ali. Entón, en aquel momento e despois pudemos ver que un pouco os herdeiros de todo o proceso do movimento 15M, o que aconteceu en Santiago, aconteceu aconteceu tamén en outras cidades de Galicia e en moitos puntos do Estado, que foi esa irrupción do que se entende como novo municipalismo, que irrumpiu con espacios políticos pois, pois moi plurais, as chamadas unidades, eh, digamos, a, aos espacios de unidade popular, onde persoas con militancias en organizacións políticas ou vinculadas á esquerda social entendimos que o local, o espacio local, e en aquel momento, despois dunha crise de 2008, o movimento 15M e en Santiago, aquel escandalazo, tiña que traer consigo outra forma de entender a política, un, un, unha rendición de contas hacia a cidadanía que non acontecía. Era un momento onde eh, moita cidadanía, moita xente decía os políticos e as políticas dos, pal, dos partidos, digamos, eh, de aquel momento non nos representa. Non? E creo que o municipalismo que fixo é capitalizar eso, incorporar moita xente moza á política, se politizou moita xente xoven que levaba tempo sentíndose pois orfa ou se sentía que os partidos, o sistema de partidos máis tradicional non conseguía, bueno, pois eh, colocar todas esas, esas, eses elementos de identidade. Eh, entón, en 2015, <laughs> casi foron en dous meses, se levou a cabo unha campaña con xente, con persoas da, da sociedade civil, do mundo ecoloxista, da esquerda social, de diferentes partidos políticos da esquerda, e eh, eh, houve unha candidatura que chegamos, a, <laughs> chegamos dun día para outro, Eu eh, teño que recoñecelo, eh, en ningún momento pensei que iba, que iba a sair, por eso pedín ir eh, hacia, hacia atrás, hacia o número, eh, eu levaba o número 8, sacamos 10, Compostela Berta, que se chama así, eh, a, a miña agrupación política sacou 10 eh, postos de, de concelleiros e concelleiras. Foi toda unha transformación e aí, pois con moita ilusión, eh, con erros tamén por a inexperiencia, tal vez, de, de, do que significa <laughs> a loita diaria coa, coa institución e coa administración, pero con moita con moitos éxitos. Eu quero poñer en valor, eh, Encarna puxo en valor, e eu concordo en que ás veces esque, está esquecido, hai unha vontade, non sei, mediática tamén, teño que dicilo ás veces, a esquecer eh, todo o bo que fixo o bipartito, tamén eu quero poñer en valor aquí moitas das políticas con vontade transformadora que dende, eh, en este caso, Compostela Aberta no 2015, que rachou con todo aquel desleixo eh, trouxo consigo. Pero nas políticas feministas, nomeadamente, non? A vontade, viñamos de, de saber a teoría das políticas de xénero, da evolución das tipoloxías das políticas de xénero, sabíamos que había que facer mainstreaming de xénero, transversalidade, Eh, por eso eu, eh, naquel quilombo de competencias que, que me, bueno, pues que me, que me deron, economía, promoción económica, concelleira de turismo, de comercio, e despois querían que poñer igualdade de última. Xa lle dixe ara, no seu momento, ao alcalde Martiño, ou poño igualdade de primeiro, ou eu este quilombo <laughs> eh, creo que non, que non o vou a defender así porque esa era a miña idea. Non? Entón, esa, eso conecta con unha vontade clara tamén, eh, si vedes un pouco a evolución das políticas de igualdade eh, dende o inicio, nestes 30 anos, sempre estiveron máis eh, vinculadas no inicio ás políticas sociais, á educación, eh, e colocala na área económica, non? colocala con promoción económica, con comercio, con turismo, montei un proxecto que se chama Compostela Territorio das Mulleres, que bebía de transformar a cidade, tamén unha cidade amable eh, ás mulleres e ás, e ás persoas que nos visitan, unha cidade feminista, con simboloxía feminista, con un novo estadio de fútbol que ten un nome de, de muller, de futbolista, de Vero Boquete, un aeroporto que conseguimos cambiarlle o nome por consenso, Rosalía de Castro, que tamén nos costou con AENA eh, anos, horas e, e moito tempo, unha Compostela de Territorio das Mulleres e unha campaña que, que eu creo que o éxito, como sempre, é da xente, da sociedade civil, pero que bebe desta experiencia persoal que foi, ai, vou facer eh, transversalidade, mainstreaming, teño comercio, teño promoción económica. Impulsei a campaña non dende a Concellería de Igualdade, digamos, na, nos, no sector, digamos, da área de muller, sino que mandei unhas cartas eh, a, a todos os comercios de Santiago, o ano seguinte as empresas, a tal, e colocamos de altofalantes dunha campaña, de man, por suposto, tamén, como sabedes, dunha diseñadora feminista excepcional como Euki Permui, unha mensaxe de sensibilización feminista que despois quisemos compartir. Eh, esta é outra forma de facer política, quero feminizar a política e as experiencias que entendemos que podan ser de boas prácticas témolas que compartir e témolas que levedar entre todas e, e entre todas as forzas políticas que acrediten, en este caso, nas políticas feministas. Foi unha, unha campaña que conectou porque digamos que, que como decía antes, foi eh, multiplicada e expandida pola, polos homes e mulleres que se sentiron interpelados e interpeladas aí nos comercios pequenos, o primeiro ano, agora xa non nos chama atención ver moitas cartaces por todos os concellos galegos, que é unha maravilla, que aínda permanezcan, pero daquela nunha tendiña pequena do casco vello, non? Pois ver unha tenda como unha mercería pois que de, de algún xeito e dende a creatividade persoal se tinguía de, de negro ou unha tenda de roupa na, no toural eh, un maniquí, home, tivera un cartaz que puxera non soy, eh, non son o teu príncipe azul, on? ou eh, eh, eh, quero, eh, como era, eh, sempre viva e libre, nunha tenda de vestidos de noiva, sempre libre e viva, era, eh, dende o punto de vista de, de unha campaña foi unha campaña moi rupturista co anterior, novedosa, e que non deixaba indiferente. Non? Entón, o ano seguinte, pois, o, nos o que intentamos foi conseguir que deputacións, eh, concellos eh, se foran sumando, ata o punto que esa campaña, como sabedes, e eso eu vou, non é de ninguén, eh, continuou 4 anos, máis de 100 concellos galegos, fora de, do, do país, tamén no Estado, eh, houve experiencias pequeniñas que, que eh, digamos que innovaban sobre a base de negro contra as violencias, e eh, continuou neste mandato, donde Compostela Aberta pois, xa ten un rol de oposición. Non? Entón, creo que é unha aprendizaxe importante de unha boa práctica, entendo eu, de, crea, de crear eh, redes, como decía antes, de compartir as, as boas prácticas e as políticas e que, eh, en cada espacio. Dende o punto de vista, eh, eh, Carmel antes o decía, non as, eh, eh, a cor política importa non para facer políticas feministas. Tamén aquí fixemos a, tivemos a vontade en todo momento de que fosen concellos de, de distinta cor política os que se sumasen claramente houve unhas directrices por parte da, da Xunta de Galicia para que os concellos do Partido Popular non se sumasen. Ainda así, eh, pouco a pouco, algúns, e a, eh, algúns concellos sí que se sumaron e eu creo que eso eh, eh, foi moi positivo. É eh, como outro dos exemplos. E logo, me gustaría un pouco da, da miña experiencia en este tempo, ah, bueno, un observatorio, decíades antes, decía Nuria, non os datos. Creamos o primeiro Observatorio Municipal eh, de Xénero para Santiago de Compostela, que para facer políticas públicas necesita saber os datos concretos da situación de violencias, agresións sexuais, eh, fenda de xénero no eido laboral, cultura, todo. Se si queres facer... Eh, bueno, pois lamentablemente eso necesita eh, dotar de recursos eh, regularmente, é dicir, hai que regar o observatorio e claro, ahora mesmo dame magua porque porque está desactualizado. Se necesitaría, e eh, eu agardo que así se poda facer nos, nos vindeiros mandatos, que aposten por eso. E formación, e con esto remato, eh, teño unha asignatura na Facultade de Ciencia Política que se chama Goberno Local e a veces convido a, a xente dar, eh, pois, pues, alcaldes ou alcaldesas de, do, do eido local E, curiosamente, no, nos últimos tempos, eh, nos debates co alumnado, sempre escoito algo que me parece moi interesante. A veces dín, no, eh, lle dín ao alumnado, preparade oposicións, sede eh, técnicos e técnicas da administración local para cambiala por dentro cambia máis, decía, ter conciencia en este sentido, por eso apelo a formación en xénero para o persoal <laughs> técnico, para a formación continua, tamén nos CINS, tamén nos espacios, digamos, de políticas urbanísticas, de deporte, de cultura. Nos fixémolo con xente moi valiosa que impartiu esos cursos, pero como non sexa obrigatoria, non vai nin Cristo. <laughs> non van. Os da, a, a, o persoal técnico de urbanismo di, buf, agora, agora este curso de xénero. O persoal... De... Entón, se si non hai, se si non hai un aprendizaxe técnico de incorporar as gafas de xénero, eh, eh, Rosa dará un, un puño na mesa e estará moi ben. Eh, en, encarna petará e eu serei eh, martelo pilón. Pero para que algo quede cando nós non estamos e veñan outras, a formación debería ser obrigatoria para cambiar os modos de facer políticas aí, para que a perspectiva transversal permita tras, transformar de verdad. Si non, teremos moitas políticas asistencialistas, como se escoitou tamén na mesa anterior, e poucas transformadoras. Para ter políticas transformadoras non só necesitamos relato político, eh, eh, talento político, sino que necesitamos eh, aliados técnicos e técnicas con vontade para tendo datos sobre a falta de poder das mulleres ou a simetría de poder, cambiar e transformar en todos os eidos do, do ámbito local. Falábamos ao principio eh, de que a proximidade é unha das características da política local E como ben comentaba a Rosa tamén, a modo anecdótico, esa falta de autoestima que, que poden atopar as mulleres, non só iso, senón tamén aquel acto no que toda a vila foi a ver aquela rapaza de Bober de 36 anos. Eh, e gustaríame lervos aquí, bueno, algúns comentarios que por desgraza seguimos escoitando a día de hoxe, como cambia de modelo cada dos por tres, esa é como quen ten un floreiro, esa non serve para nada, só lle interesa sair nas fotos para lucirse e insultos cruéis, como ben dicía eh, Carmela antes, insultos machistas que non, non penso nin reproducir, vamos, porque simplemente creo que cando non unha persoa no debate político, sobre todo, non ten argumentos, é o que ten que recurrir, pero especialmente no caso das mulleres. Eh, cando unha muller dá un paso á fronte eh, con a exposición pública, eh, eu creo que todas sabemos que imos pagar unha peaxe ben alta. E quería preguntarvos, eh, ademais, evidentemente, da sociedade patriarcal e machista na que vivimos, dá medo eh, que unha muller teña o poder? Sí. Bueno, eu penso que xa están empezando a acostumbrar eh, a vernos no poder. Aproveito para dicirlle a Carmela o, o orgullosa que me sinto da súa labor como feminista É impresionante, Carmela. Eu ainda, a veces envidio non vivir na provincia de Pontevedra. Moitas gracias. Aproveito tamén para darte gracias a ti, Rosa, porque me des esta oportunidade, porque a xente bella xa non nos quere nin oír, pero van a seguir oindo, non te preocupes. Van a seguir oindo. Bueno, eh, medo, medo non damos. A veces damos hasta, hasta pena, porque temos que cuidar os nosos, fillos, os nosos pais, os nosos abuelos, e ir ao Concello, e ir ao Concello a facer as cousas ben. Pero de todas formas eu sigo insistindo que o mundo non cambiará mentres non fagamos un contrato cos nosos compañeiros homes, con todos os homes Eu cando me retirei da política que tiña 60 anos, pois fume, vivíamos en Teo, en aquel momento acabamos de chegar a Teo, e como é a miña sana costumbre, tamén ali fundei unhas, dúas asociacións, pero bueno, unha que ainda existe ahora, Tenses pola Igualdade. Unha asociación que afundei ca sabiduría que me había dado tempo a miña actividade na, ca xente. Entón, afundei que, decir, Isto non pode ir adiante. Un sentimento feminista, un cambio radical da sociedade nunca irá adiante enfrentados cos homes, en loita contra eles, senón atraéndolos a nós. Entón, a Asociación Tenses pola Igualdade se fundou de maneira mixta. Ali podían entrar homes e mulleres, nin que decir tes que ao principio os homes que entraron foron por compasión os nosos compañeiros de vida que escoitaban asombrados as nosas a, nosos argumentos, por que tiñamos, por que protestábamos. Se si tedes todo, por que protestades? E as mesmas mulleres dicían, eu non me sinto discriminada, eu non me sinto... Entón, empezabas a enumerar que si sí te sentías discriminada en todas as órdenes da túa vida e empezabas a relatar cales discriminación estaba admitindo de mutuo acuerdo co machismo. Eso era moi lamentable. Bueno, pero aqueles compañeiros que ao principio entraron por compasión ou por solidaridade, como queríamos chamar, foronse convertindo e facéndose hombres feministas. Entón empezaron a entrar máis homes. Preguntas que se lle facía aos homes cando entraban tenses ti crees na igualdade, crees verdadeiramente que homes e mulleres podemos ou somos iguales. Entonces, o que dicía que sí, entraba, que non, non non entraba, o que non creía na igualdade non entraba na asociación. Bueno, pois agora a asociación ten un número, non é que sea a mitade, pero ten un número bastante grandiño de, de homes tamén tra, traballando, que ademais están pensando xa na idea da igualdade. Xa non lles costa traballo entender a igualdade porque as, o están vendo día a día. O traballo desta asociación é inmenso a mí unha compañera de Santiago, é que tedes que trasladar, a, Teo está a 4 km de Santiago, non? Tedes que trasladar a asociación para Santiago. Digo, non, a asociación é de Teo, tenses, porque traballa moito, traballa, traballa moito e ten moito aínda que traballar. Entón, eu creo que medo non, non está entendo, non está entendo porque a nosa actitude non é guerrilleira, nosa actitude a veces cando nos convén é humil, de humildade, de escoitar, pero a idea está aquí. Ti vas hasta o final que a túa idea que tens de igualdade. A idea é o que queremos é estar implantando unos homens. Estou contigo na, na, no de formación. For, autoformación, vos lo digo, autoformación sigue hasta o final. Eu lle dicía a Nuria ahora que eu escoito as súas conferencias por Youtube e aprendo cousas de Nuria todavía hoxe, claro que se aprende, todos os días se aprende. Escoito as conferencias de Rosa Cobo e aprendo de Rosa Cobo e aprendo de Carmela. Claro que se aprende. Hai que aprender E como digo, desde o principio, insisto nesta reunión, xa que me dades esta oportunidade, insisto en creer en nos, nos mismas, porque crendo en nos mismas chegamos a donde queramos, chegaremos a donde queramos. E hai que conservar o que xa conseguimos esta hora, que foi moito, pero todavía falta moito. Eu agora que non son practicante, non son activista, son observadora. Bueno, agora estou intentando entrar unha cousa que lle chaman edadismo porque eh, eh, o germen está aí. Eu non podo consentir que se nos desprecie as mulleres por o simple feito de, de come, cumplir anos, cando a idade é o que che dá sabiduría, é o que che dá coñecementos, é o que che permite estar aquí nesta sala falando co corazón, falando sin ter medo ao que, que, ao que queres decir. Eso é o que hai que facer. Nada máis, eh? Bueno, eu vou a comenzar co último que dixo Rosa. Por que as mulleres de idade somos peligrosas? Porque nos convertimos en deslenguadas. E es, iso dá muitísimo medo. Muitísimo medo. Porque como temos o pouso do paso do tempo e desde o feminismo aprendimos moito, pois o decimos e xa está. E damos medo. E claro, que as mulleres demos medo é moi perigoso por sistema patriarcal e machista. Moito, porque non temos nada que perder. Absolutamente nada que perder. Nada. Eu son das que penso que a violencia cada vez máis acelerada que sabemos é o precio que estamos pagando pola libertade. Pero non podemos permitir pagar ese prezo. Entón, mm, este todo de aspecto exterior, como vistes, como te pinta, hermana... Bueno, isto eh, forma parte do discurso patriarcal, primeiro, eh, para insultarnos, pretenden insultarnos, segundo, civilinamente, o que queren decir é que perdemos moito tempo con eso, por tanto non estamos preparadas para outras cosas, eh, eso civilinamente, e eu creo que hoxe en día, a sociedade tan sexualizada que vivimos, porque descubriron, ademais, que as mulleres, se nos convertimos en consumistas, teñen, teñen ganado eh, o espazo. Eu a veces que miro así algunha revista, algún xornal, digo, se si todo o que trae aquí hai que facelo 24 horas o día non chega. Es que non hai tempo material físico para aquelo. Entón, bueno, como a beleza é un elemento interior e exterior, e cando as, as mulleres feministas somos deslenguadas lle preocupa e es molesta e lles dá medo, Pois, efectivamente, que ocurren desde novas hasta maiores? Primeiro, intentar insultarnos polo físico, como se eles non tuveran físico, vai así o teñen, eh? o que pasa que non nos importa, nos importan determinados momentos según para que e cando escollemos. Pero logo non, para outras cousas non, entendes? Evidentemente a min que me gustaría que todos os líderes políticos con que conviven foran maravillosos, pero tuven que aguantar de todo e non me quedou máis remedio. entonces eu o que facía cando chegaba, claro, eu mm, comprendedes que poderá en espacios políticos, non só institucionales, sino políticos en xeral, tratei con moitísimos homes, porque hubo momentos en que era a única muller, por exemplo, no coso. Entón, cheguei un momento que dixen, como xa non quería máis, dixen, xa sei que veño moi guapa, este vestido é chulísimo, fón a peluquería, os pendientes son de deseño e agora empezamos nas cousas importantes que hai que facer. Claro, porque era unha maneira de cambiarlle, o sea, de cambiarlle o discurso, porque senón perdías moito tempo. E eu me pasa como, como a ti, Marta, eu non estou disposta a pasar 11 horas e que logo despois vayan a tomar unha cerveza cabeza e decidan todo. No, porque consideras que o traballo de 11 horas foi inútil. Entón, eu non estou para perder o tempo. Entón, eu creo que neste momento todo iso ten moito que ver e é unha cousa que temos que reflexionar ca sexualización da sociedade en que vivimos. Non é por casualidade que o 92% do alumnado asiste, eh, do alumnado, vamos, dos que eran alumnos, eu xa non son profe, pero do alumnado descubra a sexualidade pola, por, por, por a pornografía e, por tanto, é non só perversa, senón violenta, que sempre ten a muller como sometida e víctima. Entón, todo isto hai que sabelo, porque tamén todos este, estes estereotipos das maneiras de vestir e todo eso teñen que ver con eso, non que ti te sintas a gusto co que levas porque tú o que te tes é que sentir a gusto co que levas. Seña o que seña, como se son un corno na cabeza. Dicir, tú o que tes é que mirarte e decir, así me dou bicos a min mesma e a polo mundo. Ten que ser así. Así ten que ser. Entonces, claro, mm, eu o que voto de menos e o voto cada vez máis, o mellor porque, claro, son realista e o meu espacio vital cada vez, o meu espacio e o meu tempo vital cada vez é máis curto, simplemente por lei de vida, non? O que querría ver con máis rapidez son novas masculinidades. As mulleres levamos tanto peleando por mudar todo, mudarnos a nós, mudar o mundo, facelo máis feliz, facelo mellor, alimentalo mellor, cuidalo máis. Desde a pandemia é terrible porque a cantidad de tempo que nos quitan con eso de que temos que ser cuidadoras, a ver que non lo devolve. A ver quen non lo devolve. Eh? entonces eu o que voto moito de menos son novas masculinidades e nós podemos votar unha mau, como a votamos a todo, pero obriga deles. Eh? a obriga deles de construir novas masculinidades, igual que nos construímos novas feminidades feministas, que eles construyan novas masculinidades, porque se as construyen se darán conta de que neses espacios de novas masculinidades, polo menos algúns se van a topar moito mellor. Poden ser cómplices nosos, e iso lle vai a mellorar moitísimo a vida. Se van a reír máis, ou van a pasar mellor, e van a ser máis felices. Entón, eso é o que teñen que aprender. Entón, claro, onde está aí a clave para min? que todo isto que estamos discutindo aquí e que ten publicacións de libros, conferencias, streamings, podcast, todo o que queirades, non se transmita no ensino obligatorio. O ensino obligatorio público que defendemos e pagamos cos nosos impostos ten que ser o gran elemento transformador. E non está a ocurrir. Non está a ocurrir. E iso é o que temos que facer, porque aí é onde si, todo isto que estou dicindo se pode, se debe e se ten que aprender. Porque eu cada vez que vou a unha concentración e o gallá non tuvera que ir a ninguna máis por asesinato, sempre o que escoito é isto se resolve con educación, educación, educación. Digo, hasta a próxima que asesine. Sí. E detrás dun asesinato hai dor, sufrimento, diñeiro invertido enorme en curar todo eso, e non se lle toman medidas. entonces eu, de verdad, que o, de, que o ensino obrigatorio ten que transmitir todo eso e ademais teno que transmitir xa, xa, e que as novas masculinidades son imprescindibles, a mí me parece importante. Pero, ollo, eh, non nos carguemos de responsabilidade as mulleres, porque nos cargamos demasiada responsabilidade. Todo imos a facer nós? No, no, os instrumentos públicos teñen que facelo, a formación do profesorado ten que facelo, e os homens teñen tamén que cambiar. Porque senón non acabamos máis, eh? Bueno, pois eh, se dixeron tantas cousas así interesantes que, que, que suscribo, que defendo. Eh, un pouco para complementar, pero, pero casi como eh, fiando dende o que dixo agora. Ah, sí, disculpade. Se escoitan mellor aí. Sí eh, sobre as violencias machistas, eh, lamentablemente a cantidad de, de, de veces que, que temos que, que ir á Praza 8 de Marzo en Santiago. Non? As violencias machistas son a expresión máis extrema non e máis dramática das desigualdades, o sea que é a punta do iceberg. Entón, eh, no, no eido das políticas públicas, nomeadamente as locais, pero todas, Esa é a parte máis máis dramática na, na que, digamos que aí xa a prevención xa, no? xa estamos no punto final, pero an, antes deso, como ben sabemos, eh, hai moitas, eh, moitos sinais, moitas manifestacións ou expresións dunha sociedade patriarcal que xera outro tipo de violencia. No? Esa é a máis extrema. Eh, é un pouco por, por traer outro tema que me parece que eu botei un poquinho en falta eh, nas mesas anteriores e nesta das políticas públicas de xénero eh, que en termos así un pouco técnicos sempre falamos, e eu creo que imprescindible e de aí falaba antes da formación e tamén da concepción é eh, as mulleres efectivamente somos a metade da poboación non somos un, un grupo, un grupiño, un colectivo Pero tamén temos que partir da base que non todas as mulleres somos iguais. Non? Apelar ao feminismo e á igualdade está moi ben, pero hai que facer tamén eh, interseccionalidade, é dicir, a clase social, non a orixe, eh, a idade, a discapacidade, a orientación sexual son elementos relevantes e imprescindibles para implementar as políticas feministas e de xénero. Por qué? Porque ás veces tamén tivemos a sensación, é moi importante falar do poder, non? E de que necesitamos ocupar postos de poder. Pero temos que mirar para o poder, pero temos que mirar para a sociedade donde moitas mulleres están nunha situación de precariedade absoluta. E coloco novamente o tema dos coidados. Como sabedes, eh, un tema da xenda agora, eu reivindico aquí o dereito a coidar e ser coidado. Todos e cada unha de nós en períodos da nosa vida e, sobre todo, cando vamos cumplindo anos, vamos a ser seres, homes e mulleres vulnerables, que vamos a precisar coidados. Quenes están en este momento levando a cabo ese gran eh, espacio de traballo de soster a vida e dos coidados? As mulleres. En que condicións laborais están levando as mulleres os coidados de todas e de todos, maiores, persoas enfermos, crianzas? En que condicións? Digo xa no ámbito, digamos, eh, do espacio laboral. Unhas condicións super precarias. A día de hoxe hai colectivos de mulleres, se si temos perspectiva interseccional e pensamos no nivel de ingresos eh, ou na, digamos, nas, nas clases sociais, como se dixo sempre, temos que atender e eh, acabar con esas contradicións e esas discriminacións. Unha muller que coida non pode ser unha traballadora pobre, que este currando eh, X horas á semana e que non poda pagar o mes, como está acontecendo. E está acontecendo coa complicidade das institucións públicas como os concellos que externalizan eh, e deixan en mans de grandes empresas o cuidado como negocio, o, que, o cuidado como unha mercantilización de unha idea fundamental que é cuidar a vida. Entón, feminismo, feminismo, colocar a vida no centro colocar os coidados no centro. Entón, eso non pode ser. Non pode ser que eu para traballar e dar clase na facultade, cando as miñas crianzas eran pequenas, houvese un servicio de coidados donde a persoa que viñera a miña casa tivese que cobrar eh, unha miseria. Que muller son eu eh, empoderada ou incorporada se é a costa das cadeas de discriminación dos coidados. Entón, eh, eu creo que é o tempo técnico e político de facer políticas transversais interseccionais. A ah, orixen, as mulleres migrantes. Como está a gráfica poboacional <laughs> en Galicia? Está in, completamente invertida. Dentro de nada haberá moitas persoas que necesitan cuidados, que nos vamos a sentir vulnerables e necesitamos xente, xente nova que curre e que traballe e que poda pois eu creo que é o momento de entender que hai unhas, unhas problemáticas, unhas demandas, unhas necesidades que teñen que ver coas mulleres migrantes en moitos lugares do territorio do Estado español. Entón, temos que colocarnos aí. A idade é un elemento importante. A, as, as diversidades sexuais, a orientación. Mm? Estar ou non estar eh, enferma, ou ter unha, unha, digamos, unha discapacidade ou unha disfuncionalidade e mobilidade. entonces eso eh, é un tema tamén complexo. Técnicamente necesitamos formación para que eh, a, as persoas que están nas administracións autonómicas ou locais ou estatais eh, teñan ferramentas para transformar as políticas que utilizaban antes pensando como podemos, non, eh, con datos, superar esas, esas fendas, que son fendas entre as mulleres tamén. Entón, igualdade sí, pero perspectiva interseccional, non? As mulleres da comunidade xitana, non? están eh, históricamente marxinadas e moitas veces nos concellos agora se empezan a facer elementos de, de, de empoderamento, de visibilización, porque hai unhas, unhas ratios de moitas nenas xitanas que non rematan os estudos educativos. Polo tanto, eu creo que hai un traballo inmenso, hai optimismo preocupado, pero un traballo inmenso. E para rematar, eu creo que un pouco nesta idea que polo menos eu tamén levo pensando tempo, eu creo que hai que feminizar a política no sentido de entendela así como estamos falando hoxe, creando redes, espacios de empatía, de falar das cousas, das políticas útiles que cambian e melloran a vida das persoas, para ensanchar a democracia, para ensanchar a democracia local. Facer democracia en este momento é, para mí, feminizar a política. Non é poñer mulleres, é facer de outra maneira a política, chegar a acordos, como decía Encarna, como decía Rosa, chegar a grandes pactos, chegar a un espacio onde, independentemente de que non pense igual ao 100% eh, que outra forza política, consiga acordar cuestións que van a mellorar a vida das mulleres. Para min eso é o feminismo. E pensar no feminismo para o 99% das mulleres. Mais nada, grazas. Bueno, Xa nos queda pouco tempo, pero non me gustaría que nos marcháramos sen lanzarvos unha última pregunta e intentamos ser breve, pero... <laughs> eh, Personalmente, profesionalmente, creo que dende o local e dende os lugares máis pequenos e dende onde as mulleres podemos mudar o mundo. E, eu mm, mesmo creo que acontece coa política local. E, o que sí que me gustaría saber... Eh, si esas políticas de igualdade que se fan nos municipios a nivel municipal están tendo ese impacto real, porque comentaba antes Encarna, por exemplo, que cada vez que temos unha concentración eh, por un asasinato, seguimos reivindicando educación, educación e máis educación. Entón, hai algo que falla eh, de cara ao futuro que é o que temos que, que intentar mellorar. Bueno, eu creo que sigo no mismo. Eh, creo que temos que deixar de poñer dependientes ás nenas cando nacen. Se lle poñemos pendientes aos nenos, hai que poñerlles aos nenos. E isto, vamos, é unha metáfora. É unha metáfora. De todas formas, eh, nos concellos non sei porque en este momento non, está, non estou metida, pero sí como, estou, como sempre estou metida no, no asociacionismo, desde aí sí que se vede, porque estás ao lado deles, o mundo xitano, claro que estás ao lado deles. As nenas xitanas, que as sacan do colexio, por qué? Porque as van casar, contra cun home que non sabe nin quen é, porque vive en Andalucía, pero é primo de, de non sei quen. Eso vamos, é a maior injusticia que esa non hai. Eu sigo insistindo que na, na esa. Cando eu estaba na, na Federación Galega de Mulleres Progresistas, a nivel nacional fixemos unha cousa que se chamaba Novo Contrato Social, este libriño que trae aquí, donde poñíamos nosas inquedanzas, donde levábamos a, a contraria a Rousseau, que dicía que as mulleres, se dicía por onde, onde estaba e cando, canto quería oílo, que as mulleres éramos inferiores por naturaleza. E nós dicíamos, non, onde somos inferiores, demostradeo. Entón, queríamos facer, el fixo un contrato social humillante, que, que está na mente de todos, eu eh, non sei se os retiraron, pero desde logo está na mente de, de, de, do patriarcado que, que vivimos ao noso, ao noso alrededor. Entonces, o novo contrato social, era que, que eu que, que era unha nena casi prácticamente cando fixemos, con toda a ingenuidade do mundo, lle presentamos, pedimos entrevista con Manola López Besteiro, que aquel momento era conselleira de Familia, Muller e Xuventude. Fomos de eh, explicar máis ou menos o que estamos falando hoxe eh, e enseñamos, levamos un libriño do novo contrato social para que ela o puxera en marcha a través do Parlamento Galego donde eu entrei, por certo, que non, me, non, me, non sei se o dixen, entrei tamén por casualidade, porque eu iba de recheo, pero tío anterior a min, entrei. Estuve en, eh, casi nove meses no Parlamento, pero bueno, fun a única muller que entrou ali. De todas maneiras, eu lle levei esta, a, ou lle levamos a la Manola a López Besteiro, ai, salimos dali máis contentes, nada, en Galicia algo vai cambiar, que vai propoñer cambiar, un, facer un novo contrato social. Nunca máis supemos deso. Lamento o libro, porque o libro quedou nun caixón, non sei onde quedou, pero quedou un caixón <laughs> para sempre. Pero bueno, eu sigo insistindo que hai que facer un novo contrato social que nos tenemos que, temos que poñer mulleres e homes feministas que os hai, poucos, pero nos, a facer un novo contrato social, se non estamos perdidas. Adiante, veña. Bueno, eu que me defino como optimista racional e que, bueno, é que as mulleres eu son das que parto de que só podemos ser feministas, porque nelo nos vai a vida. O que pasa que non todas somos. E efectivamente falamos de feminismos porque as mulleres somos diversas e plurales, como o resto da sociedade. Eso sí, o que está claro é que somos a metade. Non somos ningún sector, somos a metade, pero somos todas diversas e plurales. As mulleres teñen ideoloxía, as mulleres teñen economía, as mulleres... entonces evidentemente, E o que ocurre nas políticas locales, que son importantísimas, por eso tamén as vixilan moito, é que o impacto é moi grande. Pero tamén, e Marto sabe moi ben, as políticas muda, locales mudan se detrás dunha cancellería hai unha muller feminista. Mudan moitísimo. Entón, claro, o difícil é a continuidade. Ese é o problema. Porque retroceder é facilísimo. O, o, o vemos no mundo. Pero eu que, bueno, pois, sei que, que o mundo existe e que a globalización é posible, tamén vexo como movimentos feministas están avanzando en países a nivel acelerado con retrocesos inmensos. Porque Afganistán nos anos 70 as mulleres iban á universidade. E agora están intentando volver a ir. E salen á rúa. E se atoparon con que hai homes que tamén poñen a burca para defendelas. Entón, eso é o que me anima porque peor non pode ser. Tamén sei que en Galiza, no Estado e en Europa, os ventos da extrema dereita e do populismo son imensos, con mulleres líderes, con mulleres líderes, temos que sabelo. Entonces, só nos queda pactar. As mulleres feministas, cos diferentes feminismos, temos que chegar a acordos e traballar. Discutir cando seña necesario, porque hai que puntualizar, pero sin afrontarnos nin pelexarnos. Eso é algo que o feminismo non se pode permitir. Evidentemente vamos ser diversas e plurales. E eso é o que a nivel local pode permitir o que a mí me tocou vivir en algún momento que son políticas unidas en prol dos dereitos das mulleres. E logo lanzar a mensaxe de que unha sociedade que non é feminista non é democrática. Non é democrática. Se os dereitos das mulleres non están recoñecidos, non é unha sociedade democrática. E isto lanzalo en conxunto e decirlo a eles. Porque mirade que fácil é que a dereita se apropie da nosa linguaxe. O intentaron fai uns meses. Eh? E ademais, un señor que tuvemos aquí, sabemos o feminista que é, porque foi xefe de goberno moito tempo, presidente da xunta, inda por riba se llencha a boca. É que terrorífico. É terrorífico que pode o populismo e a demagoxia. E iso que non podemos permitir como? Pois facendo sabendo que o goberno está para transformalo, sabendo que no goberno temos que traballar e sabendo pactar e poñernos de acordo. E eu ese é o futuro que vexo, que espero vivir e que o que faga falta, eh? eu como a ti, Rosa, o que faga falta. Volvín ao movimento veciñal, estou traballando no Centro de Investigación do Consello da Cultura Galega e o que faga falta. Pero non van a poder, non podemos permitirnos dar pasos atrás, porque O feminismo é moi fácil que retroceda. E ollo, transmitirlle as generacións novas de mulleres e de homes que señan feministas que é moi fácil, moi fácil que a barricada se abandone e cando a barricada se abandona aparece sempre unha política machista no sitio. E isto teñen que saber que non as conquistas están consolidadas, non é verdad. Non é verdad. As conquistas se consolidan cando se practican. E iso implica a súa responsabilidade nos axudaremos, pero a quen ten a forza é o xente xoven. E claro, como somos unha sociedade avellentada, iso é difícil, pero hai que transmitirlo. E pola conta que elles ten, xa o farán. unha bueno, breve. Pois moi breve, simplemente tamén concordar novamente con moitas das cousiñas que se din aquí, Claro que, que teñen impacto as políticas de xénero no oído local, pero lembrade o que fomos dicindo, non todas eh, neste, ao longo da mañán necesitamos recursos, eh, recursos humanos, es, é dicir, que se aposte políticamente para que os departamentos onde se fan políticas de xénero teñan persoal cualificado, que teñan axentes de igualdade, axentes de igualdade. Pedímolo nós en 2016 e eh, dende o Departamento de Personal se nos dixo que non, que deso nada. Entón, compartimos, compartimos en seu momento con servizos sociais. Necesitamos recursos, cabeza e moito persoal con vontade de, de levar a cabo estas políticas que, que decíamos antes. E despois non me quero esquecer, porque aí está o motor, eu síntome tamén moi, moi orgullosa de, de levar un, un puxón que xa levaba en Carna, que é o meu referente e todos os movimentos feministas compostelas para abrir a casa Xoana Torres, a Casa das Mulleres, que foi unha conquista do movimento feminista, non de Compostela Berta. Aquelo saiu adiante despois de entender que o impacto pasa por ter sempre a porta aberta ao movimento feminista, que é o que te tamén te ten que guiar. Non? Podemos diverser en cuestións puntuais, eh, políticas, pero como decía Encarna, eh, para avanzar, e isto é imparable, eu creo que, que o glo local do que vos falaba antes vai a continuar dando moitas alegrías, moitos desafíos ao sistema eh, capitalista e patriarcal, e, polo tanto, dende o máis eh, directo e próximo a, ás persoas que somos os, os concellos, te, te, temos que seguir sendo feministas e vanguarda. E nada, un placer estar aquí. Bueno, moitísimas grazas ás nosas convidadas. Eh, eh, abrimos turno de preguntas por se algunha persoa do público quere facerlle algunha pregunta ás compañeiras. Por ali. Moitas gracias pola xornada, porque é impresionante e pedirle a política, por favor, que non deixen a política. Porque eu xa sei que hai, un, hai machistas aí detrás, pum, pum, pum, pum, que, pero que cada vez que unha muller política o deixa, os machistas se poñen todos contentos. E un montón de mulleres que están pensando en meterse en política dirán, jolín, aí non me meto, que aí deben dar unha de paus. E se asustan. É así. Mira, pois... eu te contesto, eu coincido con, contigo, eh? eu xa yo dixen personalmente, pero eu digo, a, a poli, é igual que estar nun Consello de Administración, estar na presidencia un banco, decir, naquelos sitios onde hai poder teñen que estar mulleres feministas para decidir. En todos. Bueno, un tempo, eu estuve en 16 anos coido que xa contribuí unha cousa pública, non? Si todas as mulleres daza 16 anos, bueno, ya, xa estaba todo ou parte. Entonces eu coincido contigo son espacios de poder. Os espacios de poder mm, normalmente para as mulleres non é que, que te canses, o que pasa é que te enfadas. Dices, a miña vida vai a ser 80, como moito 90 anos. E estar aquí perdendo o tempo con este... Ai, por favor, que teño máis que facer, non? e sobre todo máis divertida, prefiro ir a pasear, prefiro ir ao cine, prefiro ir a... E que ademais eles, os que están ali co poder e esa idea, non teñen que facer, a súa vida empecé e acaba aí. E tú podes ir á piscina quedar con amigas a tomar... Eu, por exemplo, que non, non teño un proxecto familiar, ir á piscina, ir a correr, ler un libro, divertirme, ir a reír, ir ao cine, ir ao teatro, ir a un concerto. Claro, non me daba, non me daba, entendes? Entonces, é verdad, claro, pero entón, que hai que facer? Teñen que estar aí Pero para que estean aí temos que ser todas conscientes de que están aí, estar con elas e non meterlle o dedo no ollo, estar con elas e, e ademais facer colectivamente como movimento feminista que as esferas da política muden. A política non pode ser unha entrega de 24 horas. Non pode ser. Eso hai que mudalo tamén. E eu coido, aquí se falou, eu coido que hai exemplos, e a pesar de que se casaron, Eu me parece que en algúns sitios están intentando mudar as prácticas políticas. En Escocia o intentaron, en Nova Zelanda tamén, costa, costa eh, eh, fíxate si costa todo, pero hai que cambiálo tamén e eso só facemos mulleres feministas. Vos lembrades cando, vos lembrades, e só un exemplo que me ve ahora, cando aquelas mulleres empezaron a levar os nenos á sesión de pleno porque lle tiñan que dar o peito. Que escándalo! Eu me acordo que en Santiago unha reunión de ministros da Unión Europea e viñan dúas ministras cos nenos e efectivamente, cando foi a de recepción, no momento que lle dar o peito, pasou nada. Nada, vos prometo que non pasou nada. Eh? Xa está. Vale, bueno, pois nada, moitísimas grazas por acompañarnos. E antes de comezar esta mesa, Rosa díxome que leía a dicir o que lle daba gana. Eh, <laughs> entón, quero rematar así que, que, que as mulleres poidamos dicir o que nos dá a gana e grazas a que hai espazos como este no que se nos dá voz e son importantísimos. Así que moitísimas grazas por a organización.